пайғамбарымыз саллаллаху алейхи алдына келген адамды э, үмітін жалғаған деді қой қорқытпаған енді біздің адамдардың өзі өзі онсыз да үнжырға түсіп тұрса мен оған маған енді осы молда мені құтқара ма десе мен де сен де өлесің енді дайындал э, деп үмітін ары қарай оның үмітін үзсем содан кейін э, ол өзі бейшара басы екі қабат айналып келген адам оған ең айтатынымыз құдай тамақ берді садақа берді содан кейін тағы барын алып қалтасынасын қағып алып содан кейін оны жіберсем оған көп ақылдың керегі жоқ деп ойлаймын мен оған э, жаңағы ұрыса берсең жеткілікті сондықтан э, юмор болу керек шығар бірақ мен соңғы кездегі көп тарап кеткен юморларым бұл тик ток әлеміндегі юморлар еді өйткені сол жастардың бетін бұру үшін ә, соны қолдануға мәжбүр болдым өйткені бірінші кезде қосқанымда мені небәрі жүз екі жүзге дейін ақ адам тыңдайтын тиктокта тиктокта жай ғана айтып жаңағы бүйтіп қабағымды шытып айтқан записьтерім әлі де тұр бүйтіп қабағым шытып мынау серьезный болып айтқандағым ғой енді бір тек қана серьезный содан кейін ананың түрінің өзіне адам шошиды да қазір жылап жібере ма қазір жылап жібере ма дегендей жылатып жібере ма дегендей сонымен алдым да жоқ бұлай болмайтын шығар деп арасына қалжың қосып отырып пайғамбарымыздың өзінің өмірінде бірнеше қалжыңдары бар бірақ дін ойынға айналып кетпеу керек мәселе осыда